you أمني يقلي همك هو همي روح كامش بإيدي سيجارة وعم بصبص على هالحارة فجأة بتفتح هالإشارة وبصير قاعد من أربع حيطان والعل كلهم بلا ألوان ملون من زمان صار محل بصعب نام وأوقات بصحى من المنام دي مقروب لا لا لا ما في بحكيها صاير عم ادقق فيها كأني رح اتشردق فيها ودور تعرف شو جاي عبالي اني اطلع من خيالي شو الدنيا حلوة قبالي قبل ما تطلبوا قاعد من اربع حيطان كان من زمان صار محروم قاعد عم دفز ايام السبت في الجمعة بنام ووقت اصحى من البنام كتير مقروم أنا ما في لا لا لا summer.